Ah, balik. Bro, balik. Ayo. Amin. Balik. Bro, balik. Lu dah kasi buat apa? Ni. Ni yang perlu ni. Bro. Balik. Mana masalah ni? Tu ha. Eh, kat atas lah tu. Ha. ha. Eh, kawan awak tak panggil. Itu pun dia panggil balik. Ah. Balik dah. Cik semangat terbang kat.